Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing tentang entry point. Entry point ini adalah tempat entry yang sering saya pakai untuk melakukan trading forex. Oke. Entry for entry point yang sering saya gunakan adalah dengan menggunakan indikator Bollinger Band settingan default settingan default teman-teman boleh bebas memilih warna kenapa harus Bollinger Band karena dengan Bollinger Band kita bisa tahu pergerakan harga karena sejatinya harga atau candlestick tidak mampu keluar dari Bollinger Band ini. Pada itu, Bollinger Band, Bollinger Band ini sangatlah efisien untuk kita gunakan. Dan selanjutnya adalah MA50. MA50 metode eksponensial apply close dan warna dan ini adalah M50 warnanya gelap ya kita coba rubah warna merah nah kenapa harus M50 karena dengan M50 kita bisa mendeteksi pergerakan tren saat MA50 berada di bawah di atas di, berada di atas candlestick artinya downtrend. Saat saat MA50 berada di bawah candlestick artinya uptrend. ma 50 di bawah MA candlestick di bawah MA 50 downtrend. MA 50 di bawah candlestick uptrend. Nah, langsung saja entry point pertama. Entry point pertama adalah candlestick candle close dalam top atau low BB. Candlestick close dalam low atau top BB. Sebenarnya ini adalah entry point yang telah saya share di video-video sebelumnya. Nah, tapi saya akan mencoba menegaskan kembali tentang entry point ini. Oke, awalnya kita cari dulu candlestick yang close dalam low BB. Ini adalah candlestick uptrend. Candlestick kenaikan dan ini adalah candlestick penurunan. ini naik yang merah yang hitam turun nah artinya ketika dalam keadaan uptrend kita tunggu candlestick yang penurunan yang close dalam eh, top BB nah ketika ini sudah terbentuk candlestick yang close dalam top BB terbentuk kita marking area ini memakai ngarah ini nah begitupun teman-teman kita di sini sudah menemukan entry yang sesuai dengan candlestick close dalam top DB 1 2 3 ini adalah entry nah bagaimana jika candle ini pun candle di time frame 30 ini mem candle asapir aja candle tm 30 ini membuat candlestick close dalam low BB pula kita marking lagi ini adalah perlu teman-teman catat di sini adalah ketika candlestick close dalam low BB entry hanya di retest ini adalah retest untuk entry jadi saat teman-teman menemukan ini ini kan close ini adalah retest retest dan retest untuk entry retest untuk entry Nah, di sini pun sama. Ini adalah candlestick close. Tapi dia retest melebihi ini. Melebihi candlestick close. Dan candle selanjutnya saat di keadaan kenaikan dia mampu close dalam top BB. Ini adalah area close dalam top BB. Dan ini retest dites untuk entry seperti itu teman-teman nah saat retest inilah tempat untuk entry dan kita lihat lagi saat retest teman-teman di sini hanya cukup entry di retest dan ketika sudah profit teman-teman boleh menggunakan stop loss plus kita lihat di sini ada setup juga nah ini adalah area candle close setelah ini ada candle kenaikan dan ini adalah candle penurunan candle kenaikan handle penurunan yang close dalam yang close dalam top BB dan ini adalah area retest retest 1 retest 2 dan mungkin ini pun bisa menjadi area retest 3 tetapi di sini adalah candle ada candle close dalam low BB karena saya analisa di MH1 tadi nah ini adalah candle close dalam EB yang merah awalnya adalah candlestick penurunan dan dimatikan oleh candlestick kenaikan dan ini adalah area retest yang hanya meninggalkan shadow. Seperti itu teman-teman. Ini adalah entry point satu yang sering saya gunakan untuk trading forex. Dimana, dimana teman-teman bisa mengaplikasikannya di kegiatan trading sehari-hari. Oke. Apabila di candlestick apabila teman-teman pengen analisa di per monthly weekly pun sama sebenarnya hanya saja yang lebih cepat itu di time frame H1 M15 30 M5 nah ini dia kita lihat pergerakannya ini masih dalam close karena saya telah melakukan entry di sini saya biarkan saja ini adalah jika ini adalah retest maka ini adalah entry point kita Oh ya perlu teman-teman ketahui juga tentang bentuk dan kondisi dari Bollinger Band tersendiri. Jadi saat ada candlestick close dalam top BB dalam keadaan uptrend, usahakan teman-teman melihat posisi candle candle posisi dari top Bollinger Band menukik. Ini adalah posisi menukik. menukik. Jadi usahakan seperti ini. Untuk memastikan, memvalidkan dari retest candlestick close dalam top BB ini. Ini adalah menukik juga. Nah, ini menukik juga tuh kan. Seperti itu. Ini datar menukik. Intinya dalam entry point pertama ini teman-teman bisa gunakan untuk keadaan Bollinger Band mendatar atau menukik seperti itu. Kita coba lihat, kita cari pair lain. Kita cari di setup yang lain di H1. Nah, kita lihat di sini, ini adalah candlestick penurunan. Ini adalah candlestick kenaikan. Jadi, saat teman-teman melihat posisi ini, ketika candlestick kenaikan, kita hanya menunggu candlestick penurunan yang hitam ini untuk mematikan keadaan kenaikan. Nah, ketika ini sudah terjadi, kita marking area ini dan kita menemukan kita menemukan area retest Nah, setiap candle yang tidak mampu close ya ada ini adalah retest. Dan ini adalah berfungsi sebagai entry. Dan ini berfungsi sebagai entry. Nah, kita coba tarik karena ini teman-teman sudah bisa mendapatkan 375 pip nah sekarang ternyata ada lagi area candlestick close dalam low BB ini adalah candlestick close nah ketika tadi ketika kenaikan merah kemudian hitam Berarti teman-teman ketika penurunan tunggu candle MA M, stick yang merah ini close dalam low BB atau tidak membuat candlestick atau tidak close di luar low BB. Maka untuk area ini adalah ini yang kita marking karena candlestick inilah kunci utamanya dan ini adalah retest satu mau teman-teman boleh retest di sini atau di sini serah teman-teman Nah, itu adalah entry point pertama. Apabila teman-teman belum saja bisa dipahami, teman-teman boleh tanyakan di kolom komentar ya. Nah, sekali lagi nih penjelasannya. Candlestick kenaikan merah dimatikan oleh candlestick penurunan. Artinya ini adalah area kita untuk menunggu entry untuk menunggu retest ini area kita yang hitam candlestick hitam kita coba marking area ini nah saat candlestick mampu bertemu dengan area ini ini adalah disebut dengan retest ini disebut dengan retest tes candle sebut dengan retest ini ya, candlestick close nah seperti itu teman-teman ini baru entry point 1 Insya Allah saya akan share video selanjutnya tentang entry 2, 3, dan 4 Wabillahi wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.